otya naye webale okunyirira bwotyo mwana wange <laughs> mukama mulungi mm. matiyalima mm, emyaka egyobukulu mm. ndi musajja mukulu kubanga era kyekyatumisa taata w'abayimbi nyemyaka nsanvu mugumu mingi aina mingi <laughs> ah, <laughs> aina mingi watukuva kuba mukyala wange eh. aina ah, emyaka mingi kuba tulina n'abazukulu kitufu oh, eh, kitufu kwegamba life yamwe eya love eina inspiration mm. abantu bayogera binyo bagamba nakakawe yali mwana muto mm. mwami matiya yali mwami mukulu mm. kwegamba ebintu ebyo mwabirabanga ye gwe tubulireko omukyala ono ekijujulo okisangawa nawe eh. omwami ono ebyono naye njera nakuja mustudio twogeranye mustudio eri naye wonsanze wonna baga nti omwami wabeera wabeera emboga ye mm. ah, omukyala eno kituufu muggwanga lyaffe uganda yemuyimbi yasoka okuyimba nga muto nnyo era mpozitunakukyaya mustudio tujja kuleeta nekunyimba zowuye bwe yayimbanga ngaalina emyaka mwenda gyokka egyobuto naye nga tata we yamumpa nga mwana muto teyamumpa kumuwasa wabula yali asoma nange nemuwererako ngaasoma kyabakadde nasoma ekamuli eh, uh, nasoma nabagereka nga muwerera nga akyali mwana muto nemutendeka okuyimba nayimba enyimba era okujjako ngaobwongo bwo bulimu amazzi toyinza kusubira mwana wa myaka mwenda kufumbirwa mm. naye abantu bongeri gye bakirabanga ate nenyimba zetwasooka okuyimba mm. zalingamu engeri y'obufumbo mm. era jjukira yayimbanga bayimbiremu mukyala mugole mukyala okuvunaana mukyala okuvunaana zevunaana mubala okubanga we mwatesa nandeeta mu maka era nze saayinayo nga muli wano omwetesa kale bwe wuya ekintu ngaekyo zalimu engeri y'obufumbo awo nalowooza nti mu kiseera ekyo nalingiza eki naye nali sinaba kumuwasa era yamala kusoma emyaka nga gigenze n'olutalo nga lugenderera okuggwaawo bwe batusibira emasaka mu lutalo olwo mwawulira kukulimbala nga olugendo lw'e masaka awo twakomawo kitaawe naga nti nga bwakoze n'okusoma emisomo gigize nti ali myaka emeka olwo awo yali myaka kumi nga namwenda kumi na munaana hmm. teyali anda kumi Eh. Eh. Ah, ate nno mwatti nekituyamba kubanga nali mukamawe mm. nemba mwami we ate nga ntwala nga taata we era abantu kyebewunya nti tuludde ffenna tantwala nga mwami kyokka naye antwala nga taata we kubanga ah, nali musingako obukulu kakati mu bufumbo katebeza okuva kinaana mu mukaaga paka ati myaka emeka mingi ate nga tetulwanangako yadde okunoba mm, nomulwana temijanga mawulire tekiri nayo nibubabuuza kakati nno mm. embeera eyo netubeera naye nabamugonvu gyali ate nange nansanyusanyu nankolera omulimu bulungi nakolera eggwanga netuyimba uganda netugibakolako nga tuyimba kenya tanzania congo egypt tugenze bungereza tulinaye empeta tujja eh, giteekateeka ah, ekirungi tekituuka leeti eh, mukama atuwadde ezadde eryabaana n'abazzukulu netumwebaza mm. naye nga tiwali nnyo buzibu ndowooza naye kenjagadde abantu okukajjamu kali tiri muntu awasa eh, mwana wa myaka mwenda okujjako ngaobuwongo bwo bulimu amazzi mm. ate ereyo obaomuwasa omugamba otya nti kiki mm. ndoza kicho badayala okumanya hmm, tukitegedeneemukano gwa mukutambuza bulungi ekyokuyimba mwembi lwaki temweta buli omu nayimba ebibi eka ah, ekisooka ono okutandika eh. okuyimba nze namutandisa okuyimba okuyimba okwaffe ah, oba n'omuntu akuyiiza ennyimba kati nze muyiiza era nga namukwadde nti muyiiza oluyimba luyinza nna okukutawaanya ggwe kuba oyinza okuba nga tomumanyi ngeri gyatambula mu kuyimba hmm, hmm, kati n'olwensonga eyo ndooza yensonga lwaitu tuludde nga tuyimba naye omala ebbanga ate twagalana kyekituufu hmm. omanya wali omukwano tewali kirema eh, nemaka genakuliramu nago galimu empisa omuntu owuliriza nomanya nti ekintu kirina kuba bwekiti mundaye kiwangaala hmm. <laughs> ddaawantinolye edde gukya yugati oli musaawa hmm. zino muzibu hmm. kibwe munabanaki kyemwagala twagala sente kyetwandyagadde okusinga eyatuwa ensimbi ezo yayagala abayimbi abakadonkamu tukyuse ku bulamu ngaatuwadde sente naye nga tayagala kuzituwa buwinge zetulonze nagamba sente ezo kanziyize mu bitone byammwe byemulina muweeyo enyimba wabewo ekitongole ekitongole nekyeronda tinze yugatuni mpa obuyinza bampa ebiki ebiyiye byabwe sente ziyitire mu nze nzibawe mm. ate bwe zajja bo be bakolamu byenga bera bawulidde naye tetwagala nnyo okukisusawo ansa eh, ekiri nti tebazituwa tweyanziza mm. eh. maama otusinkana <laughs> nawe owewo maama mukuume bulungi nga nange wange bwemukuuma <laughs>